высочайший уровень внешних угроз для Беларуси вынуждает нас обратить самое пристальное внимание на угрозы внутренние, тем более, что это звенья одной цепи. Актуальность темы совещания отражает последние сводки. В общих чертах ситуацию вы знаете, но расслабляться, как я всегда говорю, не время. На днях буквально в Гродно был нейтрализован заброшенные к нам, я так понимаю, это подтвердилось, иностранные террористы. Спецслужбы сработали блестяще, изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшиеся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц, государственных органов. За что молодцы наши ребята при такой острой ситуации, когда шло сражение прямо в ограниченном пространстве в квартире. И когда со стороны террористов применялись э, гранаты и стрелковое оружие, автоматическое при том, не погиб ни один военнослужащий группы «Альфа», которые осуществляли захват этого деятеля. Значит, выводы сделаны после последней трагедии, которая случилась в Минске. Хорошая операция – хорошая работа. Как я часто говорю, таких людей, которые шли и рисковали жизнью, надо всегда видеть и поддерживать. Но то, что изъяли целый арсенал оружия, взрывчатки, предназначавшиеся для громких терактов в отношении граждан, как я сказал, должностных лиц, они все задокументированы, пожелания его и планы – и, как обычно, надо проинформировать общественность о результатах этой операции и сорванных планах наших врагов. Люди должны это знать. И вы, руководители силовых ведомств, как никто, понимаете, что это нам очередной сигнал. Нам необходимо быть готовыми к любым событиям. Следовательно, вопросы противодействия внешним и внутренним угрозам должны быть сегодня на особом контроле.